Şimdi de bana bak bak bak aşk yaşa bulamam Shimmy, Dodô, Paná, Bota, Vovó, Babá, Chica, Chocodão. ชิมิตะตะปะนะมะตะปะขอวะบาชิปะตะตะโลเม ¡Gracias! ชีวิตเจ้า